ayo dong subscribe dulu kalau udah subscribe notifikasinya ya kalau udah notifikasi silahkan like dan komen di bawah Thank you. pikir salahku itu apa tanpa sebab kau tinggal perlukah aku rela Aku akan mencoba untuk lupakan kisah kita Meski kini ku tercewa ku terima Tak pernah ku dia bisa membuatmu bahagia Walau hatiku terluka aku rela Aku kan mencoba untuk lupakan kisah kita Meski kini ku kecewa ku terima Jika dia bisa membuatmu bahagia Walau hatiku terluka Aku rela ah, Aku kan mencoba tuh lupa Kisah